amigos, aquí ya estamos en el Cocuy. Entonces después de una... Manejar aquí fue básicamente, ¿qué? 8 o 9 horas. Llegamos esta mañana. Eh, vamos a hacer una pequeña trek. Está lloviendo fuerte. Pero es parte de atenderse. miren lo bonito el hotel. Es una posada muy bonita, tipo lo colonial. La gente es muy amable aquí. Maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y bueno, estamos aquí listos ya para mañana. Empezar 4 de la mañana y darle duro a la primera trek de altura. Hoy vamos a hacer un ascenso para aclimatar el cuerpo. Esperamos que pase un poquito la lluvia porque está lloviendo mucho. Pero lo que vamos a hacer hoy es eso. Vamos a subir a un mirador que hay y mañana a las 4 de la mañana nos tenemos que levantar para hacer el ascenso al Cocuy. Bueno, aquí estamos en Cocuy, un poquito lloviendo, pero bien. Vamos a hacer una charla con patos naturales. Como pueden ver, mira lo bonita la iglesia. Tiene por aquí un monumento del Nevado. A ver si lo puedo mostrar un poco más cerca. Ok. Ok, ese es el, Kukui. cucuy. Bueno amigos, buenos días. Hola. Aquí estamos ya en un bus. Nos vamos para entrar al parque. Son las eh, cuatro y media pasaditas. Entonces ahí vamos. Bueno, y ya, <laughs> empezamos el recorrido. Eh, nosotros vamos a hacer uno que se llama Laguna Grande de la Sierra. Eh, bueno, aquí dándole. ¿Cómo vas, Camilo? Bien, ahí vamos empezando ya 3.090, eh, no, 3.594, perdón. ¿De altura? Sí. Suave. empezamos. Entonces, pues bueno, eso es casi como Chiacha. Sí. Entonces el guía, pues, por este lado, para ese lado, empieza la navaja. Entonces en esto estamos. Miren esta cascada tan preciosa. Cae sobre una roca gigante. Wow, mira ese bosque, digamos, de panarillones, divino. Frailejones. Wow. Divino. Hay varios, ¿cierto? O sea, pelea. hay varios nombres. Sí. Hay tres especies ahí. Entonces toca ahorita, más adelante que estén las tres especies juntas para explicarles cómo es. Perfecto. Bueno, tenemos aquí altura de 3790 sobre el medio del mar. Eh, tenemos casi dos horas de caminata. La verdad, divino, estoy muy contento. Eh, muy contento con el parque, con el, guía, con todo, maravilloso. Además, nos está haciendo bonito día porque ayer <laughs> estuvo lloviendo mucho, pero está haciendo un bonito día se respira delicioso. Sí, aquí tenemos a, Jairo. A Jairo, la que a nosotros. Bueno, continuamos subiendo. Está fuerte. Ahorita cayó una pequeña granizada. no casi. 4.080 metros. Se siente alto, la verdad. <laughs> Tienen que venir preparados, porque eso no es fácil. El que quiere venir a hacer el trekking de Cocuy, tiene que saber que tiene que tener un buen estado físico, hacer ejercicio unos días antes, o bueno, ir a, a trotar, así sea las mañanas, porque la verdad es muy duro. Miren la primera laguna. Hermosa, cristalina, pura. de acá uno puede tomar agua. Porque esta es agua que viene del glaciar. Entonces puede tomar. Uno puede acá recargar los termos. mucho más nieve, pero por el cambio climático, pues se ha ido deshielando. Pero miren, quieren hacerles un zoom. Hasta ya les hago en el otro video un zoom. Allá podemos observar nieve, sino que hay un poquito de nieblina y no se alcanza a ver, pero ya vimos la nieve. Es una buena recompensa. Bueno, como pueden ver, tenemos nieve en el para que vea. Papá, <laughs> sabía que iba a decir eso Bueno, miren la altura de aquí. Miren el guante, eso es nieve de agua. 4.395 metros está. Tormenta de, de nieve. Y eso, ahí está la nieve, si se puede ver. No, sé si se puede ver, pero... poco congelada. Ay, no, pero esto es de verdad hermoso. es muy bonito. Amigos, mire esta cosa tan divina, o sea, una laguna glaciar con la montaña es, vale la pena, esto es una mm, caminata fuerte, hicimos, subimos a eh, básicamente 1600, 4000, eh, perdón, 4600 y de, de, tiempo pues eh, básicamente esto es, esto es básicamente 11 kilómetros nos toca regresarnos porque no dejan quedarse en el parque eso algo sí me gustaría eso sí me gustaría de pronto se podía para acampar, antes se podía, ya no. Ah, pero bueno, estamos Bueno amigos, fue maravilloso, fue un reto fuerte, 22 kilómetros en montaña, alta, una altura extrema, pues más de 4.600. 4.750. Fue muy duro. Entonces la verdad pasamos muy bueno. Recomendado, vengan aquí al Nevado del Cocuy. Entonces eso fue todo por este blog. No se les olvide suscribirse a nuestro canal Viajemos Más y comentar si les gustaría venir al Cocuy. Eso fue todo por hoy. Chao, gracias.